Μια πόλη μακρινή μια πολιτεία φανταστική όπου ζουν φρούτα και λαχανικά δίχως ανθρώπους μόνο αυτά. Είναι μία, μόνο μία η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία, μόνο μία δεν υπάρχει άλλη καμία. Εκεί τα βλήτα από πολλά. Τα κολοκύθια είναι δυνατά. Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία, μόνο μία, δεν υπάρχει άλλη καμία. Ζουν από το βράδυ ως το πρωί, δίχως του μανάδι τη φωνή. Γύρω τα καλά κολοκυθάκια, τα βενούν, δεν πρόκειται ποτέ να mía, mía, mía, mía.